Tres. Aí entra no mate de Helio, tira de mexe, eu só quero samde hu, que deixa punga de samari, tora munda. Vini a narca, Javier, suni, gandava, vini. Tavi que atua, ete, atua, rete, trouxa. Yame eu só quero samde mahushe, hu, que de punga de samar, mona, yamexe. Yus nahana mi mashi kiam enyon che tora chingi enyon che yus nahano asamde yamexe, yus de kandari uchi mi te que nunis na kuhamde. Yus amune kasvenya nindir sukutriete ta apurutanunda pachisan nambustaten. Меня дистро амика кармара, некасна, некасна ембин моя суста. Веке учините кенуни знак, Вонилых нас значит пухаре. Меня дистро амика кармара, некасна ембин te que no lisma, y mi abed nas duan harish pujare. Eh, Apuro es el listón de casa mandó tu tal, que a mí uchiram se que a muerte sea muerte. Gracias.